Waduh. Masa bapak ngepron? Maju wak sini, ku tembak wak, biar bapak ngepron nih. Maju wak sini. Toro, mano. 那你？ Supermarket Aduh. Masa bapak ngepron? Maju sini ku tembak, Wak, biar bapak ngepron nih. Maju Wak, sini. Bapak jaga. Nih nih nih nih nih nih, nih dua orang nih. Yeah.